Pace del Signore. Qualche giorno fa passa l'avverbio, casualmente. Mi sono imbattuto in un passo del libro degli atti e eh, questo passo ho scoperto dopo essere adatto a questa riunione. Leggiamo nel libro degli atti degli Apostoli, nel capitolo 14 dal versetto 5 Atti degli Apostoli capitolo 14 dal versetto 5 ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi per recare danno agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, fuggirono nella città di Licaonia, Listra ed Erba e nel paese d'intorno, e qui si misero a evangelizzare. Ora in Listra c'era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre seduto, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede per essere sanato, disse ad alta voce, alzati dritto in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. E le folle, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica, gli dei hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi e chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, o di Zeus, il cui tempio era all'entrata della città, mandò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le folle. Ma gli apostoli, Barnaba e Paolo, udito questo, si stracciarono i vestiti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura vostra e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi che nelle età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E dicendo questo, a mala pena trattennero le folle dal sacrificare loro. Qui arrestiamo la lettura di un eh, racconto avvincente che ha come scenario una delle zone forse più impervie di quella che oggi noi chiamiamo Turchia. Ma eh, lasciamo velocemente la geografia e andiamo invece al testo. Dicevo poco fa, dopo ho capito che questo brano s'adatta al carattere di questa riunione perché è un brano nel quale si parla di evangelizzazione, ma a proposito dell'evangelizzazione, nello svolgersi, nello sviluppo dei fatti, abbiamo delle importanti indicazioni attuali che Paolo mette in atto, ma che noi siamo chiamati a seguire. Ho fatto un breve calcolo personale quindi del tutto opinabile, ho fatto un breve calcolo con alcuni giovani e eh, ho notato che quest'anno la prima classe dell'Istituto Biblico Italiano è composta da, al 98% da figlioli di credenti, soltanto due non sono figlioli di credenti. noi corriamo il rischio di crescere numericamente, soprattutto per via biologica. Il Signore sia lodato per i figliuoli dei credenti che accettano Gesù. Non mi fraintendete, io voglio che il Signore salvi i miei figli. Ma è anche vero che contemporaneamente non dobbiamo mai dimenticare che l'annuncio dell'Evangelo non è soltanto interno, innanzitutto è esterno. Paolo fu costretto ad abbandonare la città nella quale si trovava, Iconio, e probabilmente questo nome non dice granché a nessuno di noi, ed è costretto in seguito ad una persecuzione a recarsi a, in Licaonia ed è un nome poco incoraggiante, Licaonia in greco vuol dire terra dei lupi, non degli usignuoli, dei cardellini, dei micetti, mi pare che dall'altra parte ci sia, ma era la terra dei lupi. Sarà un caso? Possiamo ascrivere questo all'ironia di Dio? Non aveva detto Gesù circa 13 anni, 15 anni prima, io vi mando come agnelli, come pecore in mezzo ai lupi. Ed ecco che i due si ritrovano in questo luogo e entrando in questa zona impervia, in mezzo a persone che mai avevano sentito parlare dell'Evangelo, mentre questi due agnellini si ritrovano in mezzo ai lupi, belano. E abbiamo letto nel passo che qui si misero ad evangelizzare. Prima considerazione riguarda l'urgenza, l'urgenza insopprimibile dell'annuncio dell'Evangelo. I fratelli mi hanno già preceduto, ma io ripeto, l'evangelizzazione non è un'attività della Chiesa del Signore L'evangelizzazione è un comando del Signore della Chiesa. Ma permettetemi cari, se questo non è l'annuncio dell'Evangelo, frutto di un'urgenza interiore, se non è frutto di un fuoco interiore, si risolverà sempre in un insieme di riunioni più o meno noiose e soprattutto più o meno stanche. Gli avevano messo le mani addosso, avevano rischiato la vita. Non perdono, e in questo caso scusate il ribaltamento, il lupo non perde il pelo, in questo caso gli agnelli, le pecore non perdono la lana e ritornano a evangelizzare. Perché? Perché Paolo? Ma chi te lo fa fare? Per quale motivo hai questo insopprimibile desiderio di evangelizzare. Mi rivolgo ai più giovani, non ascoltate mai i vecchi come me, se ve ne sono, ma sono sicuro che non ve ne saranno, non li ascoltate mai quando vi dicono risparmiati. Non li ascoltate mai quando vi dicono vacci piano, poi ti passa. Non li ascoltate mai quando vi dicono fai attenzione che grandi saranno le delusioni. Non è da parte di Dio. Paolo aveva rischiato la vita e lì la rischiò per la seconda volta, con la differenza che questa volta venne anche lapidato. Ma dentro vi era un grido, guai a me se non evangelizzo. La prima richiesta che dobbiamo fare al Signore è questa, se non ce l'abbiamo dentro. Signore, fa che dall'animo mio venga fuori da parte tua questa urgenza, questo desiderio, questa passione, questo fuoco, questo non poter farne a meno, annunciare Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. E se questo fuoco si è attenuato, chiediamo al Signore che lo attizzi altrimenti tutte le nostre parole saranno stanche, conformistiche, affermazioni correttamente evangelico-pentecostali, ma inutili sotto il profilo spirituale. Noi possiamo dire ad una persona ti amo, ma possiamo anche dirgli ti amo. Noi possiamo dire Cristo è morto in croce per te. Possiamo anche dire Cristo è morto in croce per te e vi è salvezza in Gesù. E lo diciamo con tutto il cuore perché noi per primi siamo stati salvati. È l'urgenza che in qualche modo rende, se volete, anche, eh, anche passatemi l'aggettivo, sconsiderati, non calcolatori, Dopo che il Signore mi battezzò nello Spirito Santo, pochi mesi dopo avermi salvato, ho fatto un... e non ve lo dico perché mi dicono che mi registrano, quindi devo fare attenzione, ho fatto una serie di... ho avuto una serie di sbilanciamenti ehm, in classe, in famiglia, de... che oggi non avrei più, ma dei quali non mi vergogno, perché dovevo dire che Gesù mi aveva salvato. Qualcuno si avvicinò e mi disse, salvo, vai, tanto ti passa. Guai se passasse. Gesù è lo stesso ieri e oggi in eterno. Se non passa Gesù, non può passare la salvezza di Gesù in noi, ma non può passare l'amore verso il Signore Gesù. Un'urgenza che non ti, non ti fa essere calcolatore, esattamente il contrario, e a questa urgenza segue perciò l'evangelizzazione. È una parola che non si può tradurre in italiano, talché è, eh, eh, è, un, è una riproduzione del, del, del termine, del verbo in greco. Evangelizzazione. Andarono lì in mezzo ai lupi a raccontare la buona notizia. Quindi era un annuncio ottimistico ma ottimistico perché era intriso della fede nel Signore. Era un annuncio allegro, gioioso nel senso spirituale del termine, perché era la buona notizia. Era un annuncio nuovo, perché era la buona notizia che non conoscevano. Ma perché? Voi pensate che nella nostra eh, cristiana Italia non vi sia ancora l'esigenza di annunciare con pienezza di fede la buona notizia di Cristo Gesù a chi non la conosce? Evangelizzarono. Quanto ci preoccupiamo troppo e sbagliamo. Ci preoccupiamo di essere in qualche modo accetti nella società. Vorremmo entrare nel salotto buono della cultura. Vorremmo essere eh, invitati al tavolo ampio di coloro che contano. No, no. Vorremmo che altri ci dicessero come suonano loro, che bei locali di culto che hanno, come predicano, come sono dotti, come sono generosi, quante opere sociali. No, no. C'è una cosa che nessuno può fare se non colui che è stato salvato. Evangelizzare. L'urgenza. Chiediamoci, perciò, se nell'animo abbiamo questa urgenza insopprimibile, questo desiderio che viene dal cielo, questa forza che Dio ci ha dato, guai a me se non evangelizzo. Ma questo annuncio non è il lancio del, del pane sulle acque, Avete mai visto come si fa? Sì. Nelle grandi vasche dove ci sono i pesciolini si buttano le mollichine di pane e vengono i pesciolini a mangiare. L'annuncio dell'Evangelo non assomiglia a questo gesto, a tutt'altro, in quanto, in quanto seguaci di Gesù noi non ci aspettiamo l'eventualità che qualcuno si converta. Noi crediamo nella possibilità che qualcuno accetti Gesù. Così qualcuno udì appunto eh, Paolo che parlava, non d'altro che dell'Evangelo, della buona notizia. E qualcuno udì parlare Paolo, era uno zoppo fin dalla nascita, il quale, fissati Paolo gli occhi in lui e vedendo che aveva fede da essere sanato. Annunciare l'Evangelo non vuol dire soltanto provare l'urgenza, avere l'urgenza, ma vuol dire anche farlo con la confidenza che l'annuncio dell'Evangelo genera la fede. La fede viene dall'ascolto della parola di Dio. Cos'era successo? Cos'era accaduto? Paolo non l'aveva calcolato, Paolo non l'aveva preventivato, Paolo non aveva stabilito step by step, si dice così oggi, passo dopo passo, non aveva stabilito quello che doveva succedere. Ora predico Dopo faccio l'appello. Quindi intono il cantico. Dopo ancora la gente si convertirà e dopo dirò che dieci si sono convertiti. No, no. Mentre parlava, il Signore aveva fatto un altro giro e mentre lui parlava di fronte, Dio era entrato dalla porta dietro nel cuore dello zoppo. E mentre Paolo parla, vede nell'espressione di quest'uomo che lo ascolta, era lo zoppo, era, eh, era dunque la persona che aveva più bisogno. Eh, ma sapete che succede? Spesso coloro che hanno più bisogno sono le persone più sensibili all'Evangelo. Noi vogliamo che si convertano i grandi, noi vogliamo i migliori. Una chiesa, la mia chiesa, la mia comunità deve essere una eh, comunità culturalmente elevata, socialmente, socialmente all'altezza. E invece che un corridore, invece che un centometrista, quel giorno il Signore salvò uno zoppo. Ma dentro quel colpo deformato vi era un'anima preziosa agli occhi di Gesù. Io voglio che il Signore salvi Tizio, Caio e Sempronio. E spesso sono le persone peggiori, legate dai vizi peggiori che ascoltano l'Evangelo, perché sono forse le persone che hanno più bisogno, o meglio, più si rendono conto del loro bisogno. Ecco che eh, Paolo vede, infatti, guarda l'espressione del volto di quest'uomo e lo guardò negli occhi. Negli occhi, qualcuno dice che gli occhi sono la finestra dell'anima, sarà vero? lo guarda negli occhi e Paolo vede, ha discernimento, annunciare l'Evangelo vuol dire non buttare il pane ai pesciolini, né sbattere il pane in faccia alla gente, vuol dire guardare in faccia le persone, aspettando non il risultato della nostra opera, ma aspettando con certezza di fede l'opera di Dio. E lo guardò negli occhi. E negli occhi di quell'uomo vide una luce, qualcosa, insomma si rese conto, e non vi so spiegare cosa fu, si rese conto che quell'uomo aveva fede per essere salvato. Ma un lupo può avere fede. Un pagano può avere fede. Quante volte siamo di malumore perché l'aria condizionata in chiesa non funziona bene? non canto, faccio lo sciopero del canto. O d'inverno siamo disturbati perché i caloriferi. Come si fa un culto al freddo? Come si fa un culto al caldo? stessa cosa. Quanto siamo presi dalle nostre piccole cose. Dio ci dia grazia ad essere interessati agli occhi degli altri. Quando parliamo di Gesù guardiamo le persone negli occhi Dio trova sempre la strada giusta, quella che noi non conosciamo per creare la fede. E vide che aveva fede per essere guarito. E lo guardò negli occhi. E gli disse ad alta voce, alza diritto in piedi. E il Signore guarisce l'uomo che aveva, non so da quanti minuti o da quante ore, soltanto ascoltato l'Evangelo. Annunciare l'Evangelo non vuol dire perciò soltanto con urgenza proclamare l'Evangelo, vuol dire farlo anche con confidenza nell'opera di Dio. Chissà se il Signore salva. No, Signore, salva. Speriamo che vada bene. No, Signore, tu stendi la mano, sicuramente andrà bene. E se non va bene, pazienza, andiamo oltre, si va avanti. Dio opera sempre. Certo che c'è anche il gioco inverso, speculare. Perché mentre noi guardiamo negli occhi, gli altri guardano negli occhi nostri. Se io Paolo guardo negli occhi lo zoppo e vedo che ha fede, lo zoppo che guarda negli occhi miei, che vede? Il dubbio? La stanchezza? La noia? Il primo ad avere fede era Paolo, il secondo fu lo zoppo. Dio mio, aumentaci la fede. Terzo aspetto, dopo l'urgenza e la confidenza, ed è importante, è la coerenza dottrinale. Perché l'uomo viene eh, guarito e lì succede, come avete, eh, abbiamo già letto, accade un, un caos Stavo dicendo un pandemonio, però c'è un... pare brutto dal pulpito, vero? Eh, non si dice. Una gran, una gran confusione, così che subito, perché capita così, subito saltano fuori i soliti sacerdoti pagani, i quali incominciano a dire miracolo, miracolo, è stato Giove ed è stato Mercurio. Ti pareva, no? È stato Tizio, è stato Sempronio, è stato... è il nostro santuario che funziona e in quel momento iniziano a festeggiare. Saranno Paolo e Barnaba a dire fermi. Attenzione. Paolo, ma smettila, no? Non ti esporre così. Ma tanto il Signore l'ha guarito. Ma tu devi mettere il bollino per dire che Dio, il Signore l'ha guarito, è andato bene e basta con queste polemiche. Devi sempre andare a dire che è stato Dio e non l'annuncio dell'Evangelo è un annuncio con la colonna vertebrale. Annunciare l'Evangelo non vuol dire buttare le parole a casaccio, né permetterci lussi che altrove non ci permetteremmo. L'annuncio dell'Evangelo è coerente con il Nuovo Testamento. Non si parla in, in terza persona di Dio, si chiama Dio. Non si fa confusione, la salvezza è solo per grazia. I miracoli li fa solo Dio. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. E se salta su il sacerdote di, Bar, di, eh, di Mercurio, di Giove o di Diana o di chi vi pare, sia ben chiaro, noi siamo in, in dovere di dire no, questa è la verità dell'Evangelo. non funziona, non funziona il mimetismo nell'annuncio dell'Evangelo. Non funziona nell'annuncio dell'Evangelo il trasformismo. Non funziona. Potremmo avere forse delle folle che ci ascoltano, ma non vedremo an anime rigenerate. L'annuncio dell'Evangelo è chiaro, netto, squisito. Quello è ti piace stare con noi? Anche a noi piace stare con te. Ma se non credi in Gesù, non ti servirà a nulla. Non dirle queste cose, fratello. Le persone non verranno più in chiesa. Ma il punto non è venire in chiesa, riempire la chiesa, svuotare la chiesa. Il punto è un altro. Il punto è vedere anime venire a Gesù. Quarto, ultimo, eh, punto che vorrei toccare stasera. Dopo l'aderenza, eh, la coerenza dottrinale, l'intelligenza spirituale. Quando Paolo è chiamato a parlare, e qui non abbiamo il tempo, fatelo a casa con calma. Confrontate le parole che ora vado velocemente a leggere con le parole che, che Paolo pronuncia ad Atene e con le parole che Paolo pronuncia nelle sinagoghe. Notate la differenza che vi è non nella sostanza, ma nell'esposizione, fra la predicazione che Paolo utilizza nella sinagoga verso coloro che conoscono la Bibbia e la predicazione che Paolo utilizza verso coloro che non sanno nulla della Bibbia. Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini come voi. E qui è chiaro, vi predichiamo che vi convertiate, mutiate vita e abbandonate queste divinità e vi convertiate all'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose. Vi convertiate, ha parlato della salvezza, ha parlato dell'Iddio creatore, e per quegli uomini le divinità non erano creatrici, e poi parla dell'Iddio che sostiene la storia, gli uomini, di Dio che non si è lasciato senza testimonianza facendo del bene, ma fateci caso, non usa dei termini tecnici, usa dei termini comprensibilissimi. Quando annunciamo l'Evangelo a chi mai ha sentito l'Evangelo, non dobbiamo annunciare un Evangelo moderno, contemporaneo, rock, che acchiappa. E quindi lo svuotiamo. Dobbiamo annunciare l'Evangelo così com'è, ma nel modo più semplice, più chiaro, più cristallino. Amen? Ci vuole intelligenza spirituale. Tempo fa ho detto una bugia eh, due minuti fa, ho detto l'ultimo punto e poi finisco, no, non era vero. Tempo fa, eh, alla fine di una riunione, eh, venne un signore a parlare, un fratello di un'altra comunità, ora non ricordo quale, eh, eh venne a parlarmi e mi disse, dato che a Roma c'era Radio Evangelo e quindi eh, conosceva la mia voce, e non eh, ovviamente la mia persona, venne e mi disse ah, ma lei è quello che parla alla radio, come sempre capita, mi squadrano dalla testa ai piedi, mi guardano per dire ah ma non so che cosa si aspettano, però evidentemente alla voce non corrisponde l'apparenza fisica, ma questo non ha importanza. Non ho mai chiesto chi e cosa si aspettano per timore di sentirmi ulteriormente umiliato e mi fermo lì. mi squadrò dalla testa alla piede e mi disse, ah, e, lei dice sì, bene, io vengo da... Eh, nella nostra comunità ultimamente eh, abbiamo, sa, abbiamo, fatto qualcosa eh, per evangelizzare, teniamo dei concerti, ehm, non so se erano concerti, delle riunioni rap, con i canti rap, e poi mi, fa, mi dà una gomitata e mi fa, lei lo sa, queste cose acchiappano. Dico che, visto che già mi ero rovinato mezzo approccio, dico lo rovino completamente, dico già l'ho deluso a metà, ora l'ho dovuto eh, deludo per l'altra metà, gli ho detto acchiappano chi? Come diceva un predicatore di due secoli fa, pecore convertite o capri divertiti? Annunciare l'Evangelo vuol dire parlare in modo chiaro semplice, con le parole di tutti i giorni e raccontare la verità dell'Evangelo. E allora con Paolo possiamo dire Dio che vi annunciamo è l'Iddio verso il quale vi dovete convertire, non lo dovete riverire, ma verso il quale vi dovete convertire. È l'Iddio che ha avuto pazienza, l'Iddio che ha aiutato, l'Iddio creatore, l'Iddio provveditore, l'Iddio che ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. È l'Iddio che ti cambia è l'Iddio che ti dà la vita eterna. Credo che parlando così è già chiaro tutto. È finita una, una stagione di evangelizzazione. Avete, avete seminato, avete parlato, state pur certi che ciò che avete fatto lo avete fatto perché il Signore vi ha dato la forza. Voi ora avete dimenticato forse i volti delle persone alle quali avete parlato, Dio no. Ma non è finito il tempo dell'evangelizzazione, ora ognuno di voi, ognuno di noi è un missionario di Cristo Gesù. Ognuno di noi ha una tenda, un gazebo nel proprio luogo di lavoro, a casa, nella giornata, ma, ma tutto questo deve iniziare da un'urgenza, da un fuoco interiore che il Signore accende tutto questo deve essere seguito dalla confidenza nell'opera del Signore. La parola genera fede. Signore, fammi vedere occhi pieni di fede. E ancora deve essere però sorretto dalla coerenza dottrinale, fa che quello che dico, Signore, non sia sbagliato, ma sia secondo la tua parola. E tutto questo possa essere annunciato con intelligenza spirituale. Aiutami ad essere chiaro affilato come una spada a due tagli, chiaro come l'acqua, appassionato come il tuo figliuolo, soprattutto guidato come un profeta della tua parola. Chiniamo il capo e preghiamo. Indomabile, inarrestabile, Paolo, Sila, Barnaba, Timoteo, Pietro, Giovanni, Aquila, Priscilla. Sembrava che niente, nessuno li potesse fermare.